Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa wanajeshi wote, Mama Rachel Ruto, First Lady wetu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Deputy President rigi G Mama Dorcas, the clergy, governors, senators, wananchi, amujambo. God is good and all the time. Mimi sitaki kuongea mambo mingi sababu wakati umeenda, ndio tuweze kumsikiza mheshimiwa makamu wa rais na mheshimiwa rais. Mimi nasimama hapa kwanza nikiwa na furaha nyingi sana kwa sababu ya ule ushindi ambao Mwenyezi Mungu alitupatia kuunda serikali na shida. Mimi nakumbuka wiki mbili za mwisho Mheshimiwa Rais aliniita akaniambia, Sonko, utapotea vile Kalonzo wamepotea njoo tusaidiane, tufanye kazi. Na mimi kwa sababu napenda usawa na transparency na ukweli, nilipigia Mheshimiwa Kalonzo nikamwambia, Your Excellency, I have to go kufanya kazi na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Kalonzo akaniambia, sasa wewe umeisha, kwa sababu Raila kishapishwa imepangwa Mheshimiwa Rais wetu Ruto na Gashagwa na mimi twende kamiti sote kwa hivyo ile miujiza ambayo Mwenyezi Mungu ametufanyia ni miujiza mikubwa sana, na pia nashukuru Mheshimiwa First Lady na Second Lady wetu kwa kuweka taifa kwa maombi. Wakati walikuwa wanaomba hapa, mimi sijui kama ni pepo ama ni nini, malaika yangu ilisimama, nikaanza kutetemeka, nikajiona natoa machozi. Kwa hivyo tuendelee na huo moyo wa kuweka Mwenyezi Mungu mbele. Ya mwisho, kwa sababu tumeambiwa tusiongee siasa, lakini Mheshimiwa Rais, naheshimu kanisa sana, lakini mambo mengine yanauma, ni uchungu. Wewe Chebukati alikutangaza kama rais wa Jamhuri ya Kenya rasmi sababu ulishinda uchaguzi ukapelekwa Supreme Court. Supreme Court ikasema wewe ndio ulishinda, tukaenda pale Kasarani, ukaapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na rais anayeondoka alikuja Kasarani akakupatia sword na uongozi na serikali. Mimi nashangaa na mtanikubalia niongee, kuna dharau sisi hatutakubali rais akifanyiwa. Jana nimeona watu wanasema hawatambui rais kama ni rais wa Kenya, na shida yao ni moja, vile mheshimiwa ameongea, wakikaa na wajokoa ndani ya gari wapiga ile sigara yao kubwa, wanaanza kukosea rais wetu heshima. Sisi hatutakubali mambo mengine, mheshimiwa rais. Inauma sana, na mimi naona uko na wabunge wengi hapa. Watu wasipokuheshimu, rekebisha katiba, tupa watu ndani. Vile Jacob Zuma alifanywa kule South Africa, alafu baadaye unawasamea unawatoa. Sisi tumetafuta serikali na uchungu sana, na bado rais alienda alipokupa mamlaka Kasarani, juu wewe ni kiongozi wa kusamea, ulimpatia kazi yeye ni DRC peace envoy. Akiendelea kukudharau, futa yeye kazi. Tumeona mambo mingi ya kutukasirisha Mheshimiwa Rais. Wengine wanaenda kanisani kusema ati wewe unataka kuchukua mali yao, na wewe umesema kila Mkenya alipe ushuru, but kwa sababu wao walikufanyia maovu, wakatufanyia sisi wafuasi wako maovu, wakafanyia Wakenya maovu, wanaona wewe utalipisha. Kanisa imetuambia revenge sio mzuri. Lakini mheshimiwa rais, saa zingine revenge is a good lesson. Lazima mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya aheshimiwe. Walikuwa na jeshi, walikuwa na polisi, walikuwa na machifu, walikuwa na pesa na kila kitu, lakini Mwenyezi Mungu akasema hapana, mbuko na hiyo uzito yote, mkae kando. Huyu kijana alikuwa anauza kuku, ndiyo anafaa akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. So we would like to ask all those of us who are mistreated and persecuted in one way or another to have a heart to give, to forgive our tormentors and we move forward. Na huyu rais wetu ametuambia tusahau iliyopita. Hata hiyo sheria unasema tuunde ya kushika watu, huyu rais hawezi kubali sheria ambaye rais anasema tuunde ni ya kubadilisha uchumi wa Kenya, kila mtu aweke pesa mfukoni. Ni sheria ya kutengeneza amani katika Kenya, na usijali hao watu wanajifanya wameshikwa. It is a very simple thing, you don't understand.